kok terus tazkirah Ustadz ini Dan ya judulnya adalah Ramai tak tahu kenapa majority para nabi pandai mengembala kambing guys Oke saya penasaran sekali jadi langsung saja kita play videonya Let's go Saya ingat lagi bulan Mac tahun 2013 mm -hmm. History Channel uh, dalam S2 lah 555 tak salah saya dia ada buat 10 episod mini series dia panggil The Bible kalau tuan-tuan rajin oh, uh, untuk Bible. YouTube ada lagi dia simpan dalam tu tapi sari kata tak ada lah. kalau tengok TV boleh buka translate tu The Bible ni dia cerita start daripada Adam sampai Isa walaupun cerita tu tak semuanya tepat berdasarkan pemahaman kita mengikut Quran tapi secara umum cerita tu divisualkan hmm. saya tertarik bila episod tentang Exodus Exodus tu cerita tentang bala yang turun pada orang Mesir itulah cerita Makat Bekorot episod Exodus ialah kita selalu baca tapi first time dapat tengok divisualkan memang ngeri betul lah ngeri 10 bala tu bila yang kematian anak sulung tu lagi menyedihkan termasuk anak Piraun pun mati juga dia punya tengku mahkota dia bayangkan ketika itulah Piraun serendah bila belalang, dia lawan lagi Musa Kena bala air merah, dia lawan lagi Tapi kena anak dia mangkat Dia serendah Dia kata Musa munak gigi lah Musa pindah Bila Musa dah pindah, ada pula Dia punya penasihat sepor, sesulit apa Cocok pula lagi ah, Tuan ku takkan nak biar lagi, puak-puak ni, kuah hajar ni Betul tak, ya tak ya, mau kejar Betul, dia kejar sampai ke laut pula Musa marah kek kawak dah lepas ni kejar pula lagi dah kena pula bala seterusnya laut pula matikan semua dalam cerita tu mini series tu ditunjukkan orang Yahudi ni macam mana dia boleh selamat ni pahaman dalam kitab Taurat dia orang lah dia orang tanya Nabi Musa bala apa lagi nak turun ni kata Nabi Musa anak-anak sulung akan mati habis kita mati belakang. kalau malaikat yang cabut nyawa tu tak kenal mati jugalah Habis macam mana nak suruh dia kenal ha, Nabi Musa pun dia kata gini Sembelih kambing biri-biri oh, Sembelih kambing biri-biri Ambil darah Darah tu calik sikit pada anak awak Lepas tu Belen tu awak pangkah depan rumah macam cerita Alibaba yeah, yeah. Ya. Abu, lah. mungkin Piramli maju Exodus agak ah. boleh juga eh, Piramli kita jadi malaikat tu ah, zoom, lalu kampung Yahudi tengok banyak pangkah jangan usik lah. dia masuk Kairo habis mati Mak Kairo ni bukan cerita di Kairo di Aswan belah selatan Mesir ketamadurnya di situ bukan di Kairo sekarang jadi tu pahaman dia ah, kita respect je lah pahaman dia tapi secara umum benda tu wujud lah Baik, selesai bab itu. Bila Nabi Yahudi diberia cerita, oh kita orang dulu ni masa hari inilah kami diselamatkan ni ni ni ni. Jadi Nabi Musa setiap kali anniversary dia akan puasa lah. Itu jadi kami ni gembira sangat. Nabi tiba-tiba macam tak berapa berkenan. antas dia pun kata, "Fa ana ahakun bi Musa minkum." Fasamahu wa amara bi Kata Nabi, eh sedap sangat awak macam gembira tak tentu arah. Kawan ni lagi rapat dengan Nabi Musa. Kami ni lagi gini dengan Nabi Musa. Ha, betul, ha, betul. cerita. Kita puasa juga. Ha, semua-semua puasa belaka. Nabi pun ajak sahabat puasa juga. Sebab Yahudi macam ek sangat. Dia rasa Nabi Musa tu hak dia. Ha, angin lah. Tak kata angin kan macam Nabi kita panah barang pula. Tapi macam bengang lah eh dia ni lebih-lebih pula dia seorang rasa ingat dia tu Nabi Musa geng dia kita pun geng dia juga lah seolah begitu apa sebab Nabi mengatakan kami lebih berhak dengan Nabi Musa ataupun baginda sendiri lebih berhak dengan Nabi Musa pertama dalam konteks peribadi Nabi sendiri pertama Nabi Musa dan Nabi kita profesionnya sama hmm. iaitu Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Dan Rasul pula Dia dengan Nabi Musa Kategorinya Ranking tinggi Ulul Azmi Sama tu Top 5 Kalau askar Dia ni gilip SOF lah Special Operation Forces Elite punya askar Mana dalam 140 ribu Nabi Elite punya Nabi 5 saja mm -hmm. Yang betul komando punya Nabi lah 5 saja Orang bahaskan Ulul Azmi ni siapa yang bagi istilah ustaz ke suka-suka hati je letakkan istilah Ulul Azmi ni Dia Ulul Azmi ni Allah rakamkan istilahnya secara umum dalam Quran Allah sebut Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Maka bersabarlah kamu Sebagaimana bersabarnya para rasul yang mempunyai ulul azmi Keteguhan hati hmm. Azmi ini keazaman Determination orang yang ada keazaman tinggi Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 kalimat ulul azmi maka timbullah perbahasan perbincangan para ulama siapa ulul azmi kalau ikut pandangan Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn Kasir, Al-Qurtubi, Al-Bawawi, Ashinkriti dan ramai ulama yang kanan-kanan Ulul Azmi itu ada lima orang Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini lima paling elit lah. Dulu time sekolah bila nak exam kita hafal Ulu Azmi, kita buat mimin ya, mimin. Ah, mimin lah Musa, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh Gitu lah terbalik Janji jawab sudah lah dapat markah lah Kalau ikut susunya kena Nuh, Ibrahim, Musa, Isa Boleh nak Nabi kita Sebab apa ulama' ni kumpulkan lima nama ni saja Mana Nabi yang lain mereka berhujah dengan beberapa dalil Beberapa firman Allah yang berbeza-beza Antaranya Wa iza akhazna minan nabiyin misaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam Wa akhazna minhum misaqan ghalidha Allah Ta'ala peringatkan Ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dari beberapa nabi Dari engkau wahai Muhammad dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa dan kami mengambil mereka perjanjian yang teguh surah al-ahzab ayat 7. Jadi bila Tuhan petik lima nama ini, ulama pun dah tengok Quran banyak kali petik lima nama ini, jadi dia orang mengatakan memang inilah ulul azmi. Jadi nabi kita ialah profession sama, unit sama department sama mau tak rasa eh bengang lah orang jabatan lain belum sibuk aku sama dia jabatan pun tak sibuk macam ni yang kedua dari segi profession Nabi Musa juga pengembala kambing sama macam Nabi ah. sama exactly pengembala kambing dan uh, Nabi Musa ni lebih otai lagi lah dalam bab pengembala kambing Nabi kita tak selegend dia sangat sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Tidak Tuhan jadikan nabi-nabi ini mereka background mereka mesti pandai mengembala kambing. Apa sebab? Kerana mengembala kambing memerlukan skill yang khusus. Orang yang boleh mengembala kambing, insya-Allah dia boleh memimpin. Okay. Sebab kambing ini dia susah. Kalau bawa 30 ekor, balik pun kena 30. Kambing pula kita tak boleh asyik-asyik. Kambing kalau berasing dia mati. Dia kena duduk ah. ramai-ramai. Sedangkan ramai itu umur tak sama. Ada kambing muda, kambing tua, kambing jantan, kambing tina, kambing remaja, remaja purba. Macam-macam kambing ada. Perangai lain-lain. Ah, Terhege-hege ada, hot laju sangat ada. Jadi memerlukan skill. Sebab itu semua Nabi majoriti lah kita katakan ada juga yang tak mela kambing ikut standard lah Nabi Sulaiman tak payah takkan nak jaga kambing dia anak raja dia tak adalah jaga kambing hmm. majoriti lah Nabi Musa dia memang jaga kambing Allah sampai rakamkan dialognya dalam Quran surah toha ayat ke-18 Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahusya biha ala ghanami waliya fiha mariba ukhra Musa kata ini aku punya tongkat aku bertumpang bertompang pada tongkat aku ini dan aku pukul daun-daun untuk dijadikan makanan kepada kambing-kambingku ha. Nabi Musa memang pure jadi gembala kambing ulama bincang berapa tahun Nabi Musa jadi pengembala kambing Quran menjawab dalam surah Al-Qasas ayat 27 antak jurani samaniyah hijajim hmm. Nabi Shu'ib Dia minta Nabi Musa Masa nak kahwin dengan anak dia Mu kerja dengan aku Lapan musim <laughs> Lapan musim ni satu musim setahun Maknanya lapan tahun Dia bertugas jaga kambing Lapan tahun Fa'in atmamta asyron famin indik Syuib kata kalau mu ekstra lagi dua tahun Bonus untuk aku untuk engkau Jadi antara lapan hingga sepuluh tahun Nabi Musa jaga kambing Memang terror betul lah Jadi itu sebab eh? Nabi kita macam angin je rasa Bila Yahudi ni macam Eh, eh sedap sangat Musa rapat dengan kau <laughs> Ni kata ni Aku kembali kambing sama dengan dia Dia ni juga ulul azmi sama dengan aku Dia ada sense of belonging lah Dengan Nabi Musa AS Okay guys, setelah tadi ramai tak tahu kenapa majoriti para nabi pandai mengembala kambing Ustaz Bali Shah Alauddin dan memang daripada dulu-dulunya juga kita belajar masa sekolah, masa di pondok pesantren bahwasanya para nabi ini pandai mengembala kambing macam tu sebab kalau macam sekarang ada pemimpin yang boleh mengembala kambing berarti dia akan apa nama ya bolehlah untuk memimpin seseorang ataupun memimpin uh, suatu kaum macam tu dan memang kambing tu kalau saya dulu pernah uh, juga mengembala guys tapi memang tak banyak cuma 5 4 kambing lah dan memang susah sangat lah pagi-pagi kita kena uh, pergi dekat apa nama tu dekat sawah kan dekat padang rumput lepas tu kita letak kat situ nah siang-siang kita bagi air lepas tu sampai sore pun sore kita petang lah petang uh, kita ambil air tu kita ambil kambing tu lepas tu bawa balik tapi terkadang dalam masa balik tu ada yang ke sana ada yang ke sini lepas tu memang susah lah kalau saya cakap memang gembala kambing tu memang susah tapi ada juga istilahnya atuk saya tu memang uh, dah pandai sangat kalau kambing tu dia tak ikat pun tak ikat pun dia bagi oh sini sini pulang pulang je kambing tu Allah kalau saya tak boleh kambing tu mana-mana <laughs> Oke itu saja video kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya Dan saya Wino Dudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you